لن يموت أحد في وجودي سنعود سالمين وجد عدو في ايه آخر لاعب باقي سقطت السبايك في ايه انتهيت تبقت ثلاثون ثانية العدو يخشاك يا رينا يمكنك استغلال ذلك يحتاج إمدادا وضع الاستعداد سأنشر الدخان أعيد التلقيم ظلال متحركة عليك المحفز اللاسلكي فعال أعيد التلقيم هناك أمسك بهم مجددا إياكم والتهاون تم نشر الساتر سأنشر الدخان تم نشر أعيد التلقيم مولي رصد عدو في إيه تم وضع المحفز احذروا هنا انتهى آخر لاعب باق سبايك قلب البصر مفاجأة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها سبايك لدينا سقطت لسبايك في منطقة المهاجمين لاعب باق سقطت السبايك في A تبقت ثلاثون ثانية لا زالوا يقاتلون حتى بعد مشاهدة ما فعلناه يا للغباء Can you hear me?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 السبايك هنا أعيد التلقيم لنبقي القتال محتدما الحكيم فعال انتهى الزاح سأقضي عليك لا مهرب مني نتحمل سبايك لدينا فلتنهضوا آخر لاعب باق أسلب البصر سأنال من أفضل شخصية لديهم لنقم بالأمر عليه أما وضع المحقق سقطت سبايك في بي تحتاج مساعدة لا يخافون تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية أظن أن بإمكانك قتلي اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية آه أسكت فينيكس ذاك تم وضع المحفز هنا مالي حجب ابتعدوا عن طريقي المحفز وصل آخر لاعب باق سقطت دي بي آخر جولة قبل التبديل لننفق كل شيء لن نقضي على شيء رصد عدو في الوسط لاعب باق إنه الموت انتهى أمرك نفذت الشحنات عدو واحد سيخافون تبقت ثلاثون ثانية أسقط السبايك سبايك بحوزتي تبقت عشر ثوان عميان أغبياء تبديل الجبهات لكم هذا أحتاج مساعدة اخر لاعب باق أحتاج مساعدة نفوز وننجو هنا احذروا انتشار الدخان المحفز اللاسلكي فعال سقطت السبايك في بي ميت تبقى عدو واحد انتهينا منهم جميعا لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم الشخص عدو في ايه افتحوا ابواب السماء تبقى عدو واحد آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي آخر لاعب باق تذكروا ضرورة التواصل معا أثناء القتال أحتاج إمدادا التواصل سيؤمن لنا الفوز عدد من الأعداء في أحدهم في أحتاج مساعدة سقطت ال spike في B ال spike هنا تبقى عدو واحد يمكن لقنابل الدخانية أن تحجب رؤية العدو سنتحرك بمجرد إصابتهم بالعبث لدي المال أيحتاج أحدكم شيئا؟ أحتاج إمدادا شكرا فلنشق صفوفهم قصدي عليك سقطت السبايك في اي اشتري اللازمة في البداية وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة ما رأيك؟ راقبوا وتعلموا شكرا الدخان قادم مالي هنا لا مهرب مني زرعت السبايك لاعب باق ثلج البصر أطلقوا النار على الأشرار ما رأيكم بهذه القطة؟ فلتنهضوا أحدهم في أي أخمدت نيرانه آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد زرعت لسبايك ثانية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعي سقطت السبايك في A لسبايك واحد ثلاثة قتلى لا توجد لا توجد شحنة أداء رائع حسنا يا أومن فزت بتلك الجولة طريقي ستبدأ المطاردة تم وضع المحفز سقطت لسبايك في بي آخر لاعب باق هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع قرب مني عدد من الأعداء في بي سقطت ال spike في B. رصد عدو في B. هنا رجعت لسبايك أسلب البصر عدو واحد انتهى المزاح سأقضي عليك لا توجد شحنات الفوز إن فزنا في هذه المعركة سنفوز في الحرب هيا بنا هناك واحد سلع لا تستعجلوني أداء رائع الجولة الحاسمة عليك بهم يا فتاة واحد هناك. سقطت السبايك في بي هناك تم نشر الذاكرة سبايك هنا تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق تبقت عشر ثواني فاز المدافعون